танк на правом фланге продолжает разбивать пути коммуникации укрепления террористов. Серия выстрелов танка подняла столбы пыли, которые затмили солнце. Это затрудняет осмотр, но танкисты знают поле боя как свои пять пальцев. Они знают по ориентирам местности, на сколько градусов повернуть орудие, чтобы достать цель. Эта пыль одновременно служит и экипажу. Она снизила видимость до 10-15 метров, и это не дает боевикам использовать противотанковые управляемые ракеты, которых у них в достатке. За забором находятся здания в 1-3 этажа. Дистанция до строений 30 метров. Все они являются линией обороны. Дома мирных жителей уже давно разграблены и приведены в негодность боевиками фронта Аль-Нусра. Масштабные земляные работы проводятся боевиками прямо в квартирах. Уничтожаются жилые помещения и фундаменты зданий. Таким образом, Джобер стал непригодным для проживания сразу, как боевики начали окапываться в частных и государственных зданиях. Этот выстрел заставил сдетонировать боекомплект террористов. Мощность взрыва волной дошла и до танка. Танкисты планомерно продолжают обрабатывать позиции боевиков. Между залпами обязательная обработка из штатного пулемета. Отход танка орудием в сторону врага. Мы, корреспонденты Анонис, уже год как следим за антитеррористическими операциями в Джобаре и можем с уверенностью сказать, что вина за разрушение этого района сирийской столицы лежит на группировках фронта Аль-Нусры. Это они, войдя в район, выгнали жителей и начали убивать сотрудников полиции и солдат. Они создали здесь оборонительные сооружения со знанием фортификационного строительства и объявили Джобар зоной боевых действий. Впереди тоже позиции террористов. Пока танк работал по целям боевиков, его прикрывала другая боевая машина. Сейчас танкисты должны выполнить отход без прикрытия второго номера. Выстрел по боевикам, перезаряжание под пулеметную очередь. до зданий, контролируемых боевиками, 150 метров. Выполнив поставленные боевые задачи, танкисты отходят. В ходе сегодняшней операции в Джобаре армейские подразделения разбили выявленные позиции террористов, нанесли урон личному составу бандформирований и расширили плацдарм для дальнейшего наступления. Потерь в рядах сирийской арабской армии сегодня нет. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Марат Мусин, ANNA News, Дамаск.